フランス人が迷っている時にどんな言葉使うかなと思ったらこのビデオの中でそれを教えたいと思います。日本語だったらあのー えー、っと、っていう風になるんですけれども、フランス語では全く別な言葉ですから、ぜひぜひ最後までこのビデオを見てみてください。カリブ海から来たフランス人のジョアンカンです。このチャンネルでは、フランスと日本の違いについて話したり、フランス語も教えますので、気になる方、ぜひぜひ登録してください。フランス人が使っている3つの言葉を教えたいと思います。1問目の言葉なんですけれども、うーん いろいろな書き方があるんですけれども、翻訳すると、えっと、っていう意味になりますね。例えば、j'aime parler le français parce que 気づきましたか文章でもつながります。parce que j'aime la France parce que c'est beau <laughs> この言葉を使ったらみんなわかりますね。なんか、まだわからないとか、単語を探してることをわかりますね。うー 使ってみてください次の言葉なんですけれどもうーんうーんなんか「う」と同じイントネーションでしょうーんは考えるときに使う言葉ですね Tu penses quoi de cette couleur h ん m o i j'aime bien. こんな風に使ったらいいです。で、あの違いなんですけれども、un は文章を作りながら使いますね。j'aime bien、euh, euh, っていう風になるんですけれども、うんを使うときに答える前にとか使いますね。Est-ce que tu viens à l'anniversaire de Patrick? うーん、ouais. Ça te dirait d'aller au restaurant? うーん、OK. っていう風に使ったらいいです。で、3番目の言葉なんですけれども、 あの、選ぶときに、考えてるときに使う表現です。Voyons voir 例えばね、パティスリーに行ったら、えっと、どんなケーキしようかなうーん、うんを使っていいんですけれども、もし例えば店員が待ってくれたら、その店員に、あの、今考えてるを知らせるために、これを言ったらいいです。うん、voyons voir

est fini. moment maintenant des qu'il de mots. Alors, alors, quoi il a Alors, alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Alors, alors, quelles chaussures je vais choisir Tsumalini Euh... Hum... voyons voir. Alors, alors... Wow 使ったらいいです。ぜひぜひ使ってみてください。この動画の中で新しい言葉を学んでいたら、ぜひぜひ評価グッドボタンを押してください。そして、次のビデオを見逃さないように、ぜひぜひ登録してください。それでは、ありがとう。